चले तो Bollywood actress item girl porn actress जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ लेकिन जो आपका सोचना है वही मेरा सोचना है सनी लियोनी की बात कर रही हूँ जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ साथ आइटम गर्ल और पॉन एक्ट्रेस भी है सनी लियोनी की आप फोटोज देख सकते हैं जो पहले की थी लेकिन अभी की तस्वीरों में कुछ अलग ही नजारा है हॉट सीन्स के लिए जानने वाली सनी लियोनी इन दिनों सोशल मीडिया पर चुका देने वाले फोटोज वायरल कर रही है आखिर क्यों सनी लियोनी आइटम गर्ल के साथ साथ बॉर्न एक्ट्रेस भी हर कई मूवीज में काम कर चुकी है